Astăzi o să mă joc cu verbul a preveni. Mulțumesc, Catrinel, pentru verb. Mi-am notat exact cum a spus Catrinel, pentru că mi se pare genial. Zice, cum ar fi să previn că am o viroză pe care urmează să o am deci să o previn luând niște medicamente uh, care îmi vor folosi după ce iau medicamentele, pentru că după ce iau medicamentele va, mi se va instala boala, știi? Asta înseamnă a preveni. Adică uh, iau medicamente că uh, îmi va curge nasul imediat după ce iau medicamente și după aia se instalează boala. Nu știu, e vorba de reclamele care de, nu numai de reclamă în sine, ci de toată industria asta care ți se spune, vai, vei face cancer dacă nu vii și previi cu nu știu ce, uh, te vei îmbolnăvi de uh, viroza nu știu care sau nu știu ce, de ce virus, dacă nu vii să faci. Deci eu întâi ce fac? Întâi vin și fac uh, acel acel, acea injecție, vin și iau întâi acel medicament pentru o boală pe care nu am încă, este foarte tare. Deci tu mă inviți pe mine să am deja boala aia ca să-ți cumpăr ție medicamentele. Măi, măi țară! <clears throat> da, și pentru mine tot la fel înseamnă Catrinel. Te-am pus și pe tine pe gânduri despre a preveni? Ceau!